ಇವತ್ತು ಕಾಫಿನಾಡು ಚಂದ್ರವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶುಭಮ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಶೂ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣಿ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ದೇವರು ಐಶ್ವರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನೆ ನಾನು ಓದಿ ಪೊಲೀಸು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಮಾಡ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರೂ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಬಡಿಸ್ತಾರಂತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಸಾರಿ ನನ್ನಿಂದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಲೆ ಕೂದಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಚಂದೋಣ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಂದೋಣ ಒಂದು